Рано утром мы, корреспонденты ANNA News, направляемся к месту нанесения удара по позициям боевиков. Утреннюю тишину взрывает рев двигателей, обгоняющих нас танков. Мы решили идти пешком. Танки следуют на исходную позицию. Один из солдат идет с перевязанной головой. Это нормальная картина для сирийской арабской армии. Получив легкое ранение, имея право на отпуск, солдаты и офицеры не используют его, а возвращаются на передовую. Это правый фланг сегодняшней атаки. Сейчас здесь надо быть предельно осторожным, так как снайпера боевиков держат под прицелом все пространство. Впереди 200 метров плотной застройки частного сектора, а затем здание в 5-6 этажей. Все это – разноуровневая, хорошо укрепленная и пристреленная линия обороны. Все пункты обороны связаны траншеями, подземными ходами и блиндажами. Офицеры проводят краткое совещание с экипажами танков. Самое опасное южное направление. Работаем по плану. Сразу после первого этапа, не мешкая, начинаем второй. Работать надо быстро. Есть вопросы? Фронт открытый справа и слева. Будьте предельно внимательны. Следите за линией соприкосновения. Не пропустите движение врага. Бить надо сильно. Не давать шансов на перегруппировку. Разрезать линии коммуникации, добивать, не давая уйти. Уже много раз проговорена тактика сегодняшнего боя. Но так как начало атаки переносится, офицеры идут на рекогносцировку места атаки. Сегодня здесь можно уже не пригибаться, а идти спокойно. Линия обороны боевиков была прорвана, и террористы оттеснены вглубь. Вот это впереди их позиция. Выйдешь на них и сразу бей. Сначала с фланга, а потом в упор бей. Уничтожь их там. Работать тебе надо быстро, чтобы у них не было шансов ударить по тебе. За этим забором есть небольшой арык. За ним укрепленная позиция боевиков. Оттуда они обстреливают дорогу в трех направлениях. Звучит команда «Быть готовыми». Я включаю камеры на танках, которые пойдут в атаку, и догоняю офицера, идущего на передовую. Вроде бы все проговорено и просчитано, но бой всегда может преподнести неприятные сюрпризы. Надо быть готовыми ко всему. Танкисты занимают места в своих боевых машинах и готовятся к движению на передовую. На правом фланге по засеченным позициям наносятся превентивные удары с безоткатки. На левом фланге танкисты выдвигаются к передовой. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.